Bim Bim, ¿qué estás haciendo? No me hables. ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado. <laughs> Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Bueno, no es claro. Mira lo que hay ahí. <laughs> ¿Qué hay ahí? Explícanoslo. Bosques y bosques de bambú. ¿Tu favorito, Bim sí. <laughs> Estoy muy ocupada. ¿Dónde estás? <laughs> Estoy en China. <laughs> Sí, ¿y qué es eh, este sitio? Estamos en un túnel ahora, puedo hablar contigo, no importa. Porque no se ve el bambú de todas formas. Aquí. Que esto se acaba el túnel. Eh, bosques y bosques de bambú. ¿Estás contento? Sí. A <laughs> pesar me que me gustaría más estar fuera del tren. <laughs> bueno, mi te deja por contemplando el bambú, ¿Nos das un besito? Bueno, rápido.